ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पुर्वारुकमिव बन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् बन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ प्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्बविवबन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ प्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् ुकमिव बन्धना ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता न्धिम् पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् दुर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् गुर्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुपमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् गुर्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् गुर्वार्कमिव बन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहि सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता म् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् कुर्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् कुर्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् नाम कृत्योर्मुक्षेयमा ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय

जटाकटाः संभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलबीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र बन्धुर विलास बन्धु लासबन्धुबन्धुर प्रमोदमान कन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणि निरुद्ध निरुद्ध क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत मनो विनोदमद्भुतम् बिभर्तु भूत लोचन सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधुसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्धजाट जूटक श्री चिराय जायताय कोरबन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग निपीत पञ्चसायकन्नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया शिरो जटालमस्तु नः गद्ध गज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत कृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनेरतिर्मम नवीन मेघ मण्डली निरुद्ध स्फुर कुहूनि शीथिनी तम कन्धरः निलिम्प निर्झरि धरस्तनोतु सिन्धुर कलानि धा बन्धुर श्रियञ्जगन्धुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बि कण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्ध कन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदम् भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त भजे भजेखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरि रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकम् पुरान्तकम् भवान्तकं मखान्तकम् गजान्तकान्धकान्तकन्तमन्तकान्तकम् भजे जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद् धिमि धिमि धिमि ध्वनन्मृदुङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड शिवः रुषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः तदा शिवम् भजाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरीनि कुञ्जकोटरेव सन् विमुक्तदुर्मतिः शिरः मञ्जलिं वहन् विलोललोललोचलोललामभालग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ध्याये नित्याहेशाजतगिरिनिभये चारुचन्द्रावतं स रत्ना कल्पोज्वलाङ्गम् परशुमृगवरा भीतिहस्तम् प्रसन्नम् पद्मासीनौ समन्तात् स्तुतमरगणैर् विश्वाद्यम् विश्ववन्द्यन् निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रन् त्रिनेत्रम्